Hoy escribimos con la letra con las que nos denominaron como bárbaros salvajes. como deň, volám sa Nina Pavlovičová a pochádzam zo Slovenska. Una lengua aislada es, representante de un pueblo que ha sido capaz de sobreponerse a los embates de la colonización. Yaitu Sindhi Hindu yang ada di India. Echiligu cristiano di Platenco comito di glossa, cioè come mi sinodía? sinodia. Tu t'has preguntat mai

Abrazando nuestro grito utilizamos su teoría Sus libros Wicca tienen contenido pero no sabiduría Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara Los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas Que no graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista